बोले कर रही हूँ में न तो धुआं धुआं लाल बाल रखो झूले में भरा भरा झूले में भूल गया लगा है भूले में हम के दम में बुरा लगे मुझे मिलन तो मुझे लेकिन तेरा नाम बाबा जिंदगी जी रहा हूँ सब कुछ छोड़ के हर शाद तेरा पी रहा हूँ Thank you.